Լսեք ինչ եմ ասում։ Էսի հələ ոչ մեկը մի կլպեք էլ, էսի Սևանը մա ոչ սովորական ջրով անցնում, ոչ էլ լիմոնաջրով։ Եկեք էսի արեք հիմա։ Նայ, ոչ սովորական ջրով անցնում, ոչ էլ լիմոն, սենց սև մնում է։ Էլի, հա, հա, եկեք էս մեկը։